Onneksi olkoon, Outi Heiskanen. Kiitoksia vaan. Olette juuri onnistuneet voittamaan sähkön liikkuvan kuvan tuotannossa. Okei, okei. Käyttämällä praksinoskooppia. Printti on vaan niin huono, että se ei tota, erota noita resoluutiot kunnolla, mutta tämän siis tota, Tähtikeinoteoksen tulevaisuus on riippumatonta sähköverkon. Joo, joo. Noin. erittäin kiinnostava aihe. pasti, mutta ei me päästä